家好，今天分享一个治疗水肿的食疗小偏方，那就是肉丝青木瓜。 瓜切得越细，越入味儿。 一点油，来点胡椒粉去去腥味儿，来点鸡粉让它香起来，蚝油上点海鲜味儿，后来点盐调调。 木瓜搅匀，炒透，倒上辣椒，一分钟后出锅，美味的肉丝木瓜做好了。